Ey arkadaşlar selam bugün duyurusum bu майнкрафт Minecraft енді Notch темплейт Notch Göremiz Бұл тап мен версияма арналған екен бір он тоғыз версияға әлбетте бір он тоғыз версия телеграм каналда болады мен он екі версия модлар әммесі телеграм каналда Ё-моё. Bunlar песок. Uyumam ne yorsun. No çıkartayım. Oh my god. Шла ватра. Ночь шла ватра. себебі ол майнкрафт жаратып болып кейінгі версияларын ол кеткен компания жаратып жатырды қандай жаман оу мынау не бір әмелі өткердік е мое жатыр ночь ночь жатыр azra кәне моде ал неге спектатор жоқ спектатор болу керек еді че там әзір мұнда ночь ночь Скринчет өтіп қояйық скриншот болды ночтың бұдан басқа четкий четкий шығарған майнкрафттың версиялары бар уйби алла іштенім су ағып тұр ғой мына қараңыз қанша блок кеткен бұны соғу үшін қараңlar просто так бомбический мына құлағының тесігінде бар екен ғой шығатын жер е мое бұны бір адам ночқа арнап соққан надеюсь сол адам жүдә жақсы че там осындай видео уже маған жетті короче осы ночьті көрсете жағады booked